Saluton al cioi, e ni vodia via dio. Hodia mi volos paroli per tio kion mi fadis hodia, kai anka per tio kion mi fadis hiera, char effettive hiera mi en tro mal frue kai ne havis la chanson por munti, redakti, kai al la hiera on filmon. Do mi parolos per cio hodia. Do hiera, kiam ni vekigis uh, eh, la edzino kai mi, gi estas tie, uh, ni elitigis kai ni iris al loca bazaro kai ni esplodis la loco ni volas trovi manjajon kai postium de tempo ni trovis intereson restauracion kiu efektive estas bufedo kai fin fine gi estas bon gusto manjajo honeste mi devas diri kai mi amas mia Taiwanain taiwana in samideano in sed honeste la mangiajo ci tie vere estas sen gusta gi ne estas tiel gusto plena kiel la mangiajo en la restajo de cinio mi ne scias ĉu ĉu tio vera aŭ ĉu mi simple havas malbonan spereton sed tio estas tio kion mi spertis ĝis nun Post tio ni idis alla loca parlamento uh, ni volis en idi la construasio, nis es gigante construasio, sed bedaurinde, ni venis tro mal frue cae mal trafis la chanson por en idi la gardisto idis al ni ne, vi ne povis en vi es tro mal do ni ne povis fari tion effective la edzino cae mi simple circa promenis la locon um, exter la barilo cae rigardis cae fotis uh, cae ni ne raitas sidigi, cer mi, mi vol smaller city kai unu gardisto hastis al mi ne, vi ne near vinepol city tie. do postio uh, ni edes al alia parco qui effective consistigas tri construagion, kai unu el construajoi est giganta cento tafo a uh, kai g das vere giganta vidavs vidi la stuparon est das tre alta kai comprenable ni grimpis ni ides alla chefa halo kai en la chefa halo es es granda sculptajo qiu um estas la fondinto mi suppose so fondinto de Taiwano kai es es ege interesa es du soldato qiu staras uh, amba flanke de la sculptajo kai mi suppose che li simple de jodas ti sed ni povs vidi che li staris tre recte kai ne movigias kai la edzino mute fortis sed anka es mute da informo pri le historio la frua historio de taiwano um kai ankal de chinio kai tio kio kazas inter uh, komunismo kai la demokratia uh, taiwano kai es es ege interesa principe por mi edzino chargi gi lernis kelkai nova in afero in kiun uh, gi ne lernis uh, en chinio pri sia propria historio kai mi pos povas uh, eh, efektive diri ke tio havas un grandan influon uh, sur uh, eh, GI pensoj pri uh, tio kio vere okazis a uh, post tio ni fine idis al tiu uh, ciel scraptanto ni idis uh, gis la, la supro de la fin finfine ni vidis um, la cercauajon oh, honeste mi devis diri che la lifto en chi tiu construajo estes tiel ege rapide ene de quin secundo ni tingis lo supron del construajo et che mia propria apartamenta construajo simple per idea le due etajo necessis pli o quin secundo in do ni idis al supro del construajo ni vidis la urbon sube es es tre bella es sen nuba a uh, sed uh, es es ege venta do Honeste post iom de tempo ni simple decidis um, fugi en la construajo mem cae vidi uh, <laughs> de la de la fenestroi, i char ni ne volas stadi ekstere a uh, tio ni idis a la loca nocta bazaro cae ni esplodis la locon a uh, ni multe mangis uh, esas tre hom plena loco a uh, multe de interesa i mi supposas varoi sed mines tias chu ili vere esas varo al ne ne gravas a uh, posti on ni venes hemen es es egemal mi tui en litigis kai dormis kai tiam kiam mi vekigis chi matene mi devas hasti al stazi domo char mi devas iri al nova urbo kai nun ni efektive es es nova urbo mi forgesas la nomon sed eble poste mi metos en la priskribon sube uh, ah, kai tiam ni um, luigis uh, taxion kai ni idis al tre fora loco kai esplodis uh, eh, interesan mi suppose uh, castellon sed ne vere estas castello uh, havas grandan lagon aquafalon a uh, multe da anasoi kai aliai interessae aferoi kai ni simple circau idis al locon dum plurai horoi kai reposis fortis mangis uh, estas interesa kato kiu decidis hazarde sekvi nin kaj provi ŝteli nian manĝaĵon a uh, kaj post tio ni revenis al nia nova hotelo kiu estas ĉi tie a uh, kai tio es la fino de la hodiaŭa rakonto se vi ŝatis ĉi tiun filmeton vi scias kion vi devas fari kompreneble ŝatu ĝin diskonigu ĝin vere diskonigu ne simple aŭskultu min kaj atendi minacojn diskutu diskonigu miajn filmojn Um kai tio es es chio, kai se vi uh, ne disconigos mi filmon, mi supoz che mi devas minatsi vin do mi batos vin per mi nove ipado.